salvete omnes bene venistis ad novum tutorium ita hoc erit tutorium in quo conabor explanare metrum lingua latina conabor loqui latine totam per pelliculam si vobis alic alic um, si vobis aliquid rogandum erit uh, rogate. So only time I'm going to speak English, I hope I don't know, I'm going to do this video all in Latin. If you got any questions, just don't doubt to ask me and I'm very open as always to critique. So this will be for mainly for students who read ancient comedy and who struggle with the meter. And I'm going to display that very, yeah, in an easy way. I will try to do like that. Conabor facere ita. <laughs> Sed Latine non anglice hodie. Oh, ubi est, Yeah. Bene. Um, de versibus antiquis hodie discemus scenarium iambicum est metrum quod saepissime adhibetur in comoeriis. Si loquor de comoeriis, loquor de scriptis plauti et terenti. Vidite visificum <laughs> screen visificum gratias Johan meum vobis monstro aliquid a e ex opere cicaronis in qua scripsit de scenariambico. dicor ad comicorum scenarii propter similitudinem sermones, sic saepe sunt abiecti, ut non numquam vix in iis numerus et versus intelligi possit. Et hoc scripsit cum diceretur de um, de dicendo, de dicendo, um, coram publico nec enim in, in, nec, nec, nec venim nec venim um, ut Cicero saltem dixit um, bene fuit in loquendo in rat in orationibus habendis uti metris poeticis sed scenarii sunt similimi sermonis cotidiana quotidiani si loquimur facili fit ut casu versus efficiatur ähm um, hang haig ähm um, hag ins gera uh, eh, with citationem gigaronis etiam ähm um, mea lingua germanica scriptam quia feci pro studentibus meis legam siquis germanicis gib. Die Senare der Komödiendichter aber sind wegen ihrer Ähnlichkeit mit der Umgangssprache oft so frei gestaltet, dass man Rhythmus und Vers bei ihnen manchmal kaum noch erkennen kann. Etiam, ha, ha, videntur luces, gio, non decere, sed tua cuces. Est it vehement arbitiosum, sed non attendimus, neque ex audimus nos med ipsos. Scenarius vero et hipponacteos e fugere vix possumus, magnam enim partem ex iambis nostra constat oratio. Est vitiosum, est vitiosum in oratione habenda uti metris et hoc non attendimus praeteria hipponac hipponactei sunt coliambi hinc iambus germanice, miser catulle desinas ineptire et quod vides peris perditum ducas est hippo nacteus. Non decet uti metra in oratione. Um, ehm, non decet dicere em in oratione, sed... Ja. Non preparavi hang pellicula. Pellicula, by the way, it's like video. Like pellis, like little skin, like pellis, Pellicula. I didn't prepare the video. I'm just doing it like that because I don't have the time to prepare. Um, bene. Nunc vobis explanabo metrum quod dicitur scenarium iambicum multi studentibus difficile videtur. Es difficilior quam hexameter quam hende caselebus quam metra horatiana propter quod mult propter quod multae um, possibilis uh, eh, rationes eh, ja, sunt. so un refert bene non nolite nolite spectare nolite spectare hos versus ubi stantum scribam <laughs> if it works simone fungitur, schema hoc est iambus. Hoc est pes iambica. Iambic foot. Dadam. Breve et longum. Dadam. Dadam. Dadam. Dadam. Ah. Dadam. Dadam. Dadam. pro dolor, pro dolor, non tam bene munere fungitur, haec res et fortasse es quia utor zum, neskio If you know good and free video streaming software, just tell me. Bene, non utor zum. Habemus sex pedes iambicos. Dadam, dadam, dadam. Tadam, dam tadam. dam ta-dam. Egomet arctus pono in his syllabis. Ta-dam, ta-dam, ta-dam, dam dam dam Est ut semper dico, est modus legendi hodiernus. Non est modus antiquorum. Est ictus. Et hoc faciam quia mea quidem sententia facilius est ic tu uti in initio, in initio ic tu uti dadam dadam dadam dadam dadam dadam pro brevibus esse potest etiam syllaba longa in iodem loco it est breve longum vel longum longum etiam longum longum longum longum longum longum longum longum longum longum hoc est semper breve estne uh, a ah, radio aha bene bene bene aha uh -huh. est primum secundum, tertium, quartum, sextum. Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, doch. Okay. scenarium. Vidim, ehm, veriamus primum versum. Ut vos in vostis voltis mercimoniis. Ut vos in vostris voltis mercimoniis non facile lectu, facile, facile est legere hung versum. scenarium iambicum est metrum quod dicitur difficile, sed tamen est ut prosa, ut oratio prosa. Scandemus ut vos cum accentibus ut vos in vos tris под vos primometrum äh äh äh, äh, äh, äh, zurück. Und vos in wo stres voltes mer ki breve ah. mo ni is ut vos in vos tris vol tis mer ki mo ni is ut vos in vos tris vol tis mer ki mo ni is tesus pakilimus secundus ex ehm, ex fabul ex fabulis faidri est multo multo facilius legere scenarium faidri quam scenarius scriptorum antiquorum videbitis quam obrem repulsus ille veritatis viribus repulsus ah. ille veri tatis vi ribus. Hac sede, hac prima sede, repulsus, est syllaba brevis. Est haec syllaba. Potest esse longa, secundum metrum, potest esse longa. Si in hoc loco ne scitis, utrum sit syllaba longa an brevis, consultat consultate consultate rogate dictionarium lexicon in lexico in lexico videbitis et hoc repulsus ille veritatis vidibus potassibus non est pulcrum et non est satis spati ihic uh, eh, monstrabo vobis hand out quod feci olim but for the supposed to sed sunt et versus difficiliores ut ut hic e mostellaria plauti he ne me tergi faciae non tui fiducia. Mei? Hic habemus, quod dicitur, zunicese. Est una syllaba pro duabus. Actually, um, esset mei, ter es mei, saepe accidit in pronominibus mei tui meam tuam pro meam tuam meam tuam meum tuam mei mei ter gi faci est difficile difficile scriptu eh, we did this um, work in progress. So I'm getting familiar to this, all this stuff, but I'm uploading it anyway. So, Metergi Faki haik Non Tui Fi Du Kia Metergi Faki Hike Non Tui Fi Du Kia Quid accedit hic? Hic habemus solutionem, resolutionem, resolution. Quia in his omnibus sedibus, omnibus sedibus, etiam duae syllabae long, duae syllabae breves esse possunt. Ta-ta-tam. Dadadamdam, dadadamdam. Hike omnia. Ad hike. Ad hoc. computatorum meum. Time is it? Wow, wie die minutis jam, jam dixi. Mein Computer streikt. Naja, okay. Meitergi fakiaik nun tui fidu kia. Meitergi fakiaik nun tui fidu kia. me tergi faki faki yaik hic est resolutio resolution solutio est pro syllaba longa pro una syllaba longa habemus duas syllabas breves resolutio. Ah, non posso scrivere. Resolutio. Me tergi faciai si scandetis um, fersus vobi suabiu, ut faciatis bogen, bogen, bogen um, arcum <laughs> his locis. Utskiatis S Doppelkürze S äh binai <laughs> syllabai brevis. Bene. Fuit explanatio per brevis. Nunc vidiamus aliquid. Ah, fotas. Hoc. Pro nones es prologum, sed Mm, defert. In um, superiore parte paginae est metum, est schema, et hic est textus. Est miles gloriosus plaudit. mihatena randoc argumentums comitas sat ascultandum vosterit benignitas quo ascultare nolet exsurgat foras ut sit ubi sedeat ille, qua auscult hare volt. In initio iam abemus bina syllabas breves, mi hat nun habent accentus. Mi hat e na ran doc ar tumst comitas sad auscultandum vostre rit benignitas quod auscultare nolet exurgat foras et nunc ut situbi sedeat i le qual cultare volt hic habemus sub resolutionem ut situbi accentus est in prima syllaba brevi ut situbi ut situbi sedeat ut situbi sedeat it ut in prosa oratione ut sit obis seria ille quo cultare vol hic non habemus ictum si dico ictus dico mm, locvor de pronuntiatu artificiali um, qui ponitur in um, in in in syllabis ut sit ubi ubi ähm um, si hoc verbum videtis ubi potes esse eh, ubi ubi i potes esse longa sed saepius saepius es brevis ubi ut hic ut sit ubi sed iat illequa auscultare volt iterum ut sit tu bi sette iat e le quaus cultare vult ut sit tu ut sit tu es primum pes ut sit tu bi sede ut sit tu bi sede ua ad i le quau scultare vult nunc qua se dis causen festi vo loco, comoi diai quam nos acturis et argument et nomen vobis eloquar. Comoidiai pro, comoi diai pro, pro dolor non possum scribere fortasse computatorum habet nimis laborem haec omnia facien si comoidiai ut ai comoidiai sunt duae syllabae longae pro comoidiai pro una syllaba habemus ai quod facit etiam Lucretius religione ex Ah okay ad hoc uh okay it films still films okay now just testing everything out Bene. non um, wo wo wo lui bubis mostal wo eh, wo lui pausam facere um inquisiones i wanted to stop the um recording but didn't work et um pergamus et argument et nomen vobis eloquar ja. alazon nescio an haec syllabasit longa an brevis non defet est nomen et non in veni in lexicon Kone. Alla zon grai cui gnomen est comoidiae, id nos latine gloriosum dicimus. Hoc opit Ephesus, illes miles meus eros. Ephesus, solutio. Illes miles meus eros meus eros. Non meus eros, meus eros. Familiae in alio loco. Obis mostrare potero. Quingat for rabiit gloriosus impudens, stercoreos plenos periurat quadulteri. Aet se sult romnis omnis aece sultronis mulieri sectarier. In si vos nostris um, ehm, hexametrum, vel metra um, classicae, vel, vel um, post-classicae aetatis, hocerit fortas uh, in ignotum ai, i, ai, ai, trevera, eigentlich, eigentlich, actually. Um, es said ait. Ait sesse. Uh, du eisellabai. Ait. Et hic esset positio. Uh, uh syllaba esset longa positione. Set erit una syllaba, synicese. Synicese, synicesis, <laughs> ähm hoc sibi vol du ähm du ai syllabai fiun una ait pro ait est ait ait se sult omnis mulieres sectarier et hic habemus mulieres et non ut in prosa si legeremus eh, le criticarones ehm legaremos Mulieres, eres penultima silaba brevis penultima es brevis ante penultima acentum habet mulieres. sed ehm um, verba huius modi in um, in metris kainikis habent accentum in prima syllaba fortasse etiam tum loquebatur ita. Also, ergo non mulieres, sed mulieres. For, um, ehm, non numquam in, in fine versus invenitis mulierem, well, familiam, familiam, propitii, sunt verba quatuor, mm, quatuor syllabarum, brevium, qui habent accentum in prima syllaba. Hoc est novum is qui nondum legerunt quo Itaque mulieres sectarier. Is de ridiculos qua quincedit omnibus. Ida quic meretrices labiis dum ductant eum? maiorem partem vidias valgi salviis, saviis. Negaudi aputum servitutem servio, id volovos cire quomo dank hunc, volovos cire quomo dat hunc, te venerem. Volo, potas erogatis cursit haec syllaba hoc o breve quia o quia o ut syllaba ultima solet esse longa praesat um, ehm, prima et personae singularis volo volo a ah, hic scriptu si per es volo saepe accidit ut hoc ehm um, ut haec littera o in prima persona singulari abbreviatur. Et etiam dicitur est quod dicitur iamben kürzung germanice, teotonice, teodisce, iambic shortening abbreviatio iambicam. Id est. Si habemus, dit est pes iambicam exempli gratia habemus mihi et si est nimis vel non quadrat si, si scribimus versum et non est satis patii in versum faciamus pro mihi Hock, Pyrechius, Mihi. Idem sonum habet. Mihi, so, eundem sonum habet. Mihi, mihi, mihi, mihi. Well, volo, volo. Jambenkürzung. Setzund et ähm, alia exemplar. maiorem partem vidias vagis ad okay. ah it volo vos quire quomo datunc de venerem in servituta beocui servi vi prius in servitu da beocui servi vi prius dat operam nam nunc argument ex ordiar erat eros Athenis, miha dulescens optimus. Ah, hic habemus alit exemplum. Adulescens syllaba brevi, sed fortasse videtes esse um, ah ok I, um, ehm, perché uh, eh, uh, eh, obli obli vis quae dixi est omnia bene omnia bene se habet omnia bene se habet ähm cogitavi de hacri si vos iam adolescentes o adolescentem nonum quam videtur pro hoc est breve haec syllabae sunt breve breves sed nonum quam videtis adolescentes quamquam du ai äh, du o um, consonans consonantes nix bene hic omnia bene sabet forget no exception okay hic habemus difficultatem et illum contra qui amor cult optimus Interibic miles fort atenas advenit in sinuat ses ad illa mi cam eri ocepit eius matri suppalparier vin ornamentis opiparis paris quop soniis id quintim vise miles apud lenam facit ibi tu es leva brevis ubi prime venit militui occasio, sublinit os ili lenae ma sublinit os ili lenae matri mulieris. Ah, sublinit os, hoc esplanave Daniel Patterson in, in, eh, in una ex pelliculis suis. Sublinit os. Ah, Honig ums Maul schmieren, Theodiske. Ebbene, äh, matri mulli eris, non conata sum dist, äh, di, mh, mm, aufteilen, äh, distribuere in, in syllabas mu, li, e, ris. regula est ähm, ante penultima hoc est syllaba und ant syllaba penultima accentum habet si est longa non est longa est brevis itaque ante penultima eh, habet accentum mulieris hoc est quod nos novimus de latinitate classica Sed, sed, sed, in um um prosodia antiqua antiquiora foras erit ita non hic sed muli eris 1 2 3 4 or muli eris non muli eris et muli eris mulieris. Queros meus amabat, nam is ili nam is ilius filiam hic es hiatus it est non um, nis sed nam is hiatus non coniunguntur verba con ah melius ita con nikitin naube miles klar matrem trem am iam quokin vita mulier mulier muli erinne fesat dove iterum iam quok in vita muli erinne fesat venit uba mi carilem uba mi carila tenis auectam scio ego quantum vivos possum mihi navem paro inscen tutte amrem ne inscen tut e amrem nau pact aderum nuntiem inscen tut e amrem nau pact aderum nuntiem ubi sumus provecti in altum fit quod di volum capi iunt praedones navi lubi vectus fui prius peri i quaterum vene qui rocce peram ille qui me dat mulc dono militi hic habemus du syllabas breves pro ille est ita sed ja in primo pede saipe sunt plus licentiarum plus libertates libertatium ille pro ille nun est abbreviatio iambica sed nescio hoc saepe accidit in pronominibus so it doesn't often happens with pronouns ille qui cepit dat mugdoni militi hic post quinae dismatse deduxit domum, vide illa mi ceril latenis quae fuit. Ubi contra spexit moculis mi signum dedit, nis appellarem, deinde post occasios con me mecum mulier fortuna suas. Aet ses Athenas fugere cuperex ex hac domum, si silla mare me umeratenis qui fuit, neque peius, neque peius quem quodis sequistum militem. Ego quoni in spexi mulieris sententiam, cepi tabellas consignavi clanculum, que, eh, finis est clanculum, dem, dem, dem, tal est finis, non est finis, sed est finis meais cedai, eh, faciam etiam finem pelliculae cae nimis longa iam fuit mm, non tam bene feci um, sed est pr prima occasio um, ehm, et um, nihil preparavi sed tamen melius est in cipere quam non in cipere Oh, I really should be stopping talking now. Um, Walete. Miade. dea delle qua ascolta